саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері деген тақырыпты қарастыратын боламыз олай болса бастаймыз бүгінгі негізгі э, сабағымызға арқау болатын тірек сөздер бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс бір қалыпсыз түзу сызықты қозғалыс қозғалыс теңдеуі э, қозғалыс графигі жылдамдық графигі деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз олай болса бір қалыпты түзу қозғалыс дегеніміз не бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс деп дене кез келген бірдей уақыт аралығында қозғалысы бағытын өзгертпей бірдей орын ауыстыратын қозғалысты айтамыз мысалы біз мына бір формула яғни есімізде иә жол тең жылдамдықтың уақытқа көбейтіндісі деген формуламыз бар еді бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалысқа негіз болатын формуламыз ал енді астында бізде екінші формуламыз түріне қарайтын болсақ бұл форма қалай түрлем шықты осы формулаға тоқталайық ә, оның шығу негізі бізде ә, жалпы айтқан кезде түзі орын түзу сызықты орын ауыстыру мен жолдың шамасына тоқталайық жалпы жол деп атқанымыз, яғни s иә бұл бірінші қозғалмай тұрған кездегі және белгілі бір жол жүреді ғой иә екінші бір пунктке тоқтайды мысалы сендер үйден шықтыңдар да мектепке қарай келдіңдер сол кезде мына жерде сендердің үйлерің болса мына а нүктеміз ал б нүктеміз мектеп деп қарастырамыз нәтижесінде белгілі бір жол жүрдік орын ауыстырдық то иә орын ауыстыруымыз неге тең болады ә, бастапқы координатамыз мен соңғы координатамыздың несі азайтындысына тең болады екен міне жол тең бастапқы координатамыз мынау бастапқы координата деп аталады мынауымыз соңғы координата деп аталады нәтижесінде бұның екеуінің азайтындысы неге тең болады екен біздің жолымызға тең болады деген сөз олай болса формуланы түрлендіретін болсақ яғни жаңа мына формула тең екендігін біліп алдық иә ал енді бізде мына бір формуламыз қалай еді бастапқыда бұл формуламыз s тең жылдамдықтың уақытқа көбейтіндісі еді s-тің орнына біз не жаздық міне иә себебі тең деген амал орындалып тұр ә, жолымыз осы бір өзгеріске тең сол себепті орнына қойдық осы жерден біз соңғы координатаны тапқан кезде формуламыз минус таңба ә, теңнің мына бетіне оң таңба болып өтеді қосу таңба болып өтеді нәтижесінде формуламыз осындай бір формуламыз келіп шығады екен бұл ә, бір қалыпты түзуқты қозғалыстың негізгі формуласы екен ә, біз осы формулаға қазір ә, графиктерді орнататын боламыз графиктерде есептер қалай шығатындығын көрсететін боламыз бұл жерде в деп жатқанымыз білмейтіндер болса в деп атқанымыз бұл жылдамдық жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең т деп атқанымыз бұл не бұл уақыт өлшем бірлігі секундқа тең болады ә, x нолевой деп жатқанымыз бұл бастапқы координата өлшем бірлігі метр бастапқы координата мынау соңғы координата болып қарастырылады түсіндік қой не үшін координата болып қарастырылды дейтін болсақ бұл бізде ә, координата өсінде болғандықтан иә түсіндіре алдық қой ары қарай кеттік енді түсіндірме есеп бірінші есебімізді түсіндіріп көрейік мысалы біздің теңдеуіміз берілді міне мына теңдеуіміз берілді яғни ә, x тең үш көбейту т деген теңдеуіміз берілді бұл жерде бұл теңдеуіміз қандай теңдеу болып тұр бізде бастап координатамыз жоқ яғни x тең болады жылдамдықтың неге уақытқа көбейтіндісі деген формула келіп шықты ма естеріңде болса мына жерге айтып кетейік біз бір жайтты айтып кетейік егер бастапқы координатамыз ә, міне қарайық бастапқы координатамыз тең болады нөлге болса ондай жағдайда формуламыз x тең болады жылдамдық көбейту уақыт деген түсіндіре алдық қой бастапқы координата болмаған жағдайда яғни мына теңдеуіміз бастапқы жылдамдығымыз координатамыз болмаған жағдайда болып тұр яғни мына бір формула келіп тұр деген сөз бұл жерде жылдамдығымыз нешеге тең болып тұр сонда жылдамдығымыз 3 метр бөлінген секундқа тең болып тұр нәтижесінде 0 секундта ол 0 метр жол жүрді ал енді уақыттың орнына біз бірді қоямыз яғни x тең 3 көбейтеміз 1 секунд тең болады не болады 3 метр иә болып қарастырылады 3 метр жол жүрді ма міне 3 метр жол жүрді екінші секундта иә екінші секундымызда ә, x тең үшті көбейтеміз ның орнына екіні қоямыз нәтижесінде ә, бұл неше болады 6 метр болады деген сөз ал енді бұл метр қалай шыққандығын көрсетіп кететін болсақ үшінші жағдайын қарастырайық ол кезде x тең иә бізде 3 секунд яғни үшті көбейтеміз 3 метр бөлінген секунд көбейту не болды ә, бізде 3 секунд 3 секунд нәтижесінде секундтар қысқарады мынау бөлімде болғандықтан ә, көбейтсек 9 метр келіп шықты деген сөз ә, бұл деген сөз әр секунд сайын әр бір секунд сайын бұл 3 метрге жол орын ауыстырып міне 3 метр тағы 3 метр тағы 3 метр тағы 3 метр әр секунд сайын түсіндік қой яғни 1 2 3 4 5 әр секунд сайын ол 3 метрге орын ауыстырды ә, бұл бізде кестесін сызып алдық енді графигін орнататын болсақ мына графикке тоқталамыз міне бастапқыда 0 секундта 0 метр жол жүрді міне қараймыз осындай координата орнатамыз мына бетін метрмен x пен мына бетін уақытпен орнатамыз сол кезде екіншісі бізде бір секундта міне бір секундта міне нешеге 3 метр жол жүрген екеуін түйістірген кезде мына жерге түйісті үшінші 6 метр жол жүрген кезде екі секундта жүрді бұл 6 мына бетте екі түйістіреміз одан кейінгісі 3, 9, мына 12, 4, деп кете береді барлығын түйістіретін болса, осындай график келіп шығады деген сөз координатамыз түсіндік қой немесе келесісін қарастырайық егер бізде бастапқы координатамыз болған жағдайда мау бізде бастапқы координатамыз ол 10 метрден уже қозғалған нөлден емес 10 метрден қозғалған сол себепті e, бұның біз теңдеуін қарастырамыз негізгі теңдеуіміз міне тұр иә x тең ә, бүйтіп алайық x тең он қосылған жиырма т деген бұны қай формулаға ұқсатамыз бізде мына формуламыз бар еді бастапқы координатамыз бар қосылған жылдамдықтың неге уақытқа көбейтіндісі енді біз 0 секундта ол неше метрде тұр уже он метрде тұр яғни 0 секунд болып тұр мына жақта он метр сол себепті ә, графигімізді 0 және 10 деп аламыз 10 метр деп аламыз неге өйткені уақыттың орнына нөлді қойсақ қазір мына жерге нөл қойсақ қандай санды нөлге көбейтсек нөл болады деген сөз қандай санды нөлге қоссақ сол санның өзі шығады сол себепті он болды деген сөз ары қарай ә, келесі бірден екі секундқа қарай қозғалды ол иә ә, нәтижесінде біз уақыттың орнына не жазамыз x секунд жазамыз x тең он қосылған жиырманы көбейтеміз нешеге екі секундқа нәтижесінде көбейту мына жерде нәтижесі не болды мына екеуінің көбейтіндісі қырықты береді мынамен елу яғни елу метр жол жүрді деген сөз екі секундта ары қарай э, ары қарай енді төрт секундта қарастырайық төрт секунд төрт секундта неше метр жол жүретінін қарастыратын болсақ дәл осы формула он қосылған э, жиырманы көбейтеміз төртке сол кезде x тең жиырманы төртке көбейтсек неше сексен болады сексенге онды қоссақ тоқсан метр жол жүрді деген сөз қарайтын болсақ бізде мына жақта неге өзгерді қырыққа өзгерді тағы қырық метрге өзгерді әр не сайын бізде қырық метрге өзгеріп отыр екі секунд сайын түсіндік қой бұл бізде бір қалыпты қозғалыс деп осыны айтамыз ә, немесе келесі суретті де қарастырайық есептер шығару жолын бұл жерде қалай қозғалған бізде минустан қозылған. яғни мынау бізде бастапқы координатамызға тең мына бір формуламыз көрсетілген міне бұл жерде бастапқы координатамыз минус үш болады деген сөз x тең минус үш қосылған екі та ол 0 секундта неше метр жол жүрді минус үш яғни төменде жүрген ол ал енді 5 секундта қарайтын болсақ міне 5 секунд мына жағымыз 7 метр жол жүрген орнына қоятын болсақ 5 ті қоямыз мына жерге сол кезде x тең минус 3 қосылған 2 көбейту 5 нәтижесінде тең болады мына екінің көбейтіндісі 10-ға тең иә минус 3 қосылған 10 минус плюс бізге нені береді Минус береді нәтижесінде не болады үлкеннің таңбасы қойылады сонда 7 метр жол жүрді деген сөз бар болған осы ары қарай енді өздерің мысалы ә, келесі есептерді өздерің шығарып көріңдер мына жерде пысық есебін бердік бірінші пысық есебіміз одан кейін екінші пысық тайм есеп және үшінші пысық есебіміз иә және де бізде төртінші пысық тайм есебіміз міне төртінші бар болған төрт есеп мына жерде қарайтын болсақ автомобильдің қозғалыс графигін сызыңдар дейді бізде не берген ә, негізгі кестеміз берілген осы кестеге қарау арқылы біз не істейміз соның ә, графигін орнатамыз деген сөз ал мына есепте ә, суреттегі график бойынша денелердің қозғалыс жолын анықтаңыз дейді жолды табу керек окей ал екінші есебімізде суретте график бойынша денелердің қозғалыс жылдамдығын анықтаңдар дейді бұл жерде жылдамдықты анықтаймыз ал мына жерде біз не істейміз қозғалыс жылдамдығын бұл жерде біз жылдамдықты анықтаймыз яғни бұл осы есептерді шығарамыз шығарып болғаннан кейін мына бір ең соңында осы есептімен қорытындылаймыз жалпы айтқан кезде бүгінгі сабағымыз осы жерден аяқталды келесі сабақта жолыққанша оқушылар міндетті түрде есептерді шығарамыз мұғалімдеріңе жібереміз түсінбеген жерің болса сұраймыз жақсы оқушылар ә, келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар